जयराम जी संपूर्ण रामायण पाठ के क्रम में पाठ सिक्स में आपने सुना देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना और सप्तषियों द्वारा पार्वती के पास जाना परीक्षा करना और शिव जी के प्रति स्नेह भक्ति और उनका तप देख करके विष्णु भगवान के पास जाना और उन्हें सब कथा सुनाना पार्वती जी का तप कामदेव जी का भस्म होना रति को वरदान प्राप्त करना विष्णु भगवान की प्रेरणा से छत्रसी फिर जाते हैं हिमवार के यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर लेकिन पहले जाते हैं पार्वती के पास और बैंक करते हुए कि आपने पहले मेरा हुआ कहा माना नहीं कि विष्णु भगवान से शादी कर ले अब देखो शिव जी ने तो कामदेव का भस्म कर दिया अब क्या होगा आपका इस प्रश्न को दो दोहर द्वारा फिर वहीं से शुरू करते हैं और पार्वती जी क्या उत्तर देती है उसे सुनते हैं इस पाठ में कहा हमारे न सुने हूँ तब नार अब बाझूठ तुम्हार पना चारे काम महेश आवर राम चंद्र शंकर जी भजो नारद की बात सुन के आपने तब किया और हमारी बात मानी नहीं आपने अब देखो शिव जी ने कामदी को भस्म कर दिया अब क्या होगा आपके पन का अब जवाब देती है पार्वती सुनी बोली मुसुकाई भवानी उचित कहे ओ मुनि भैरवी ज्ञानी तुमरे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सभी कारा हमरे जान सदा शिव जोगी आज अनवद्य अकामय भोगी जो मैं शिव से असदानी प्रीति समेत कर्म मन बा तो हमार पन सुने हो मुनीसा करी है सत्य कृपा निदीसा तुम जो कहा हर जा रे हो मारा बड़ अभिवेक तुम्हारा तात अनल कर सहज सुभाओ हिमते निकट जाय नहीं काओ गए सभी पसोय वसिन शाही असिमन मत महेश किना हर से मुनि बचन सुनी देखे प्रीति विश्वास चले भवानी नाई शिर गए चल पास श्यावर राम चंद्र शंकर जी भजो सब प्रसंग गिरिपति सुधावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा बहुरी कहे उरति कर बरदाना सुनि मवंत बहुत सुख माना हृदय विचार शंभु प्रभुताई सादर मुनि बदलिए बुला सुदिन सुन खतु सुगरी सोचाई बेगी विधि लगन धराई पक त्रसप्तर्षि ने सोई दिन ने गै पद विनयहिं वा चले किन्ने जाय विधि तैन दिन सो बाचत प्रीति न हृदय समा अर्ज सबहि सुनाई हर से मुनि सब सर मुदाई सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कलश दशहु दिस साजे लगे शवारन